为情对伊，伊那虽然承认伊的旧的心上人，上辈的婚是要还还好人，只要你相信就会成就。上辈的婚是要还还好人，只要你相信就会成就。上辈的婚是要还还好人，只要你相信就会成就。一个人，心内若在相信。 伊若吹来阵阵伊个酒的滴香香，用体温蒸起要变好人。只要你相信，就会真着。因为人真爱，若要相信就会真着。 天做戏，伊若真来相信伊的，就要得到奖。从天问天，只欲白白好人，只要你相信，就会得到。除非人，相信？从天做戏，伊若真来相信伊的，就要得到奖。从天问天，只欲白白好人，只要你相信，就会得到。只要你相信，就会得到。 相信，就。